Всем привет, с вами Алекс Алемской, я эксперт в любящих доверительных отношениях. Совместно с компанией Pride International мы запускаем марафон по созданию любящих доверительных отношений. Вы знаете, это особое мероприятие, потому что в следующие 60 дней мы с вами будем работать над тем, чтобы создать качественные отношения, о которых, возможно, каждый из вас мечтал. За 10 лет работы в этой теме я точно знаю, как сделать так, чтобы ваши отношения вышли абсолютно на новую высоту. И этот марафон для нескольких категорий людей. Первая категория, возможно, сегодня у вас еще пока нет отношений, и вы хотели бы эти отношения сформировать, создать. Создать правильные привычки мышления, не сделать те ошибки, которые каждый из нас допускал хотя бы раз в жизни или более чем один раз, когда создавал отношения. То есть первое, мы проработаем с вами, как создать любящие доверительные отношения, даже если у вас их нет. Вторая категория людей – это те люди, кто уже в отношениях, какой-то промежуток времени, может быть год, два, три, пять, десять. А, возможно, вы уже женаты или замужем, или вы только планируете, уже живете вместе, и вам хотелось бы ваши отношения разогнать, вывести их на абсолютно новое качество и сделать так, чтобы вы друг друга каждый день делали счастливыми и э, прожить такую жизнь, в которой вы можете сказать, слушай, у нас по-настоящему вдохновляющие отношения. И третья категория людей – это люди, которые уже давно в отношениях, и хотелось бы поддать жару, поддать огню и разбудить, может быть, какие-то новые вещи для себя, узнать какие-то новые привычки, добавить, скажем, яркости в отношения, которые по какой-то причине угасли к этому моменту. Что мы с вами будем делать? Этот марафон будет уникален тем, что, первое, я буду давать вам контентную часть. 60 дней мы с вами будем работать. А, в одной неделе, в течение 7 дней у вас будет три задания. В понедельник вы получаете задание на понедельник и вторник, в среду вы получаете на среду и четверг, в пятницу вы получаете на пятницу, субботу и воскресенье. И я буду давать вам контентную часть, то есть я буду открывать вам секреты, как создать любящие доверительные отношения. Вот несколько тем, которые мы проработаем. Первое – это миссия предназначения мужчины и женщины. Мы разные, одновременно мы друг для друга. Как же сделать так, чтобы мы друг друга правильно понимали и принимали? Вторая задача – это как правильно устроены наши мозги, мужские и женские, какие есть нюансы, какие есть детали, и как нам друг друга понять, услышать и принять. А, еще одна очень важная тема – это ссоры. Как правильно в ссору входить, как из нее выходить. Мы затронем с вами мужчина, женщина и деньги. Мы поговорим с вами о сексе. Мы поговорим с вами о воспитании детей. Мы поговорим о том, какие рутинные привычки убивают наши отношения и что нужно сделать такого, чтобы ваши отношения всегда горели. И отношения это как эскалатор, он двигается сверху вниз, мы с вами идем наверх, если в какой-то момент мы остановились, то в отношениях скатываемся вниз. Поэтому в следующие 60 дней я возьмусь за три тренерства и потренирую вас в том, как создавать вдохновляющие отношения. Итак, первое – это контентная часть. Вторая часть – это задания. Я буду давать вам уникальные задания, которые вы будете выполнять. Какие-то задания будут связаны с тем, чтобы прокачать себя лично. Какие-то задания вы будете выполнять в мире, то есть выходить, э, а, коммуницируя с разными другими людьми. Какие-то задания вы будете выполнять в парах, в отношениях с мужчинами и женщинами. Будет много всего интересного, и при этом все задания устроены таким образом, что с ними может справиться абсолютно каждый, и при этом при выполнении каждый раз без пропусков вы будете будете чувствовать, насколько вы как личность растете а вместе с вами растет ваш эмоциональный интеллект и ваш любовный интеллект. Я расскажу вам, что это такое в частности. Давай вообще, эти 60 дней будут наполнены юмором, будут наполнены разными упражнениями, будут наполнены крутым контентом. И я уверяю вас, за это время вы абсолютно точно измените свои отношения в сторону новых и экстраординарных результатов. Я вам это гарантирую, потому что за дело мы с вами возьмемся вместе с командой Pride International, со мной и с тем бэкграундом и опытом, который у меня есть, накопленный за последние 10 лет. Ну что, до встречи в марафоне по ту сторону экрана. С вами был Александр Алимской. До встречи в марафоне. Пока.